Приветствую тебя на моем YouTube-канале. Это вторая часть эпичного дня, где мы заруфили три топовых объекта. Первую часть ты можешь посмотреть вот здесь по подсказочке. А сейчас усаживайся поудобней. Будет очень интересно и погнали! Попробовали еще залезть в несколько зданий, но там оказались злобные бабульки-консьержки, которые нас не пустили. А сейчас мы будем залазить на... Опача! Днепровские башни. Я тут был в 2014 году со своими товарищами, прикольно очень полазили. Были кадры в самом ржачном диком году, будет ссылочка, можно посмотреть, могу указать минуты, если интересно. И вот будет еще видосик, э, как мы залазили, тоже было интересно, но там не было самого процесса залаза. То есть были кадры с этажей и самого верхнего вид, но сам процесс залаза не был отснят. И сейчас я поведу ребят, которые тут ни разу не были, и сниму для вас, как мы сюда залазим. Так что наслаждайтесь. Итак, друзья, мы уже подобрались к э, самому нормальному перелазу на Днепровских башнях сейчас будем закидывать. Надеюсь, не Это было реально стрёмно. Мы увидели сначала двух нацгвардейцев, а потом еще третий. 35 этаж, последний. Ой. Да, после чужароков вспотели, так нормально. Поднимаемся на самый-самый-самый верх. Yeah, boy. Вот это так высота, ребята. Сейчас попробуем залезть на вот этот вот круг. сфоткать? Пора валить звідси, я скажу так. Ребятки, а вот и нас гвардейцы. Вот видите, они нас походу ждут. Они уже так долго там сидят. Возможно, будет очень нормальное принимало, потому что они вот сели, то ли кушают, то ли просто втычат в телефон и ждут, пока мы слезем. Походу, надо быть другой стороной выходить. катер уже на территории, Ого, ну, дорогой друг, мы, походу, конкретно запалились. Уже двое там на гвардейцев сидят, и вот трое с собакой обходят тут. Я считаю, нам очень повезло, когда мы залазили, что нас особенно собака за жопу не схватила. Честно говоря, мне такое впечатление складывается, что мы тут можем и до потемнения сидеть, пока будем назад вылазить. Реально, ну, стрёмно что куча надо сгородиться, плюс еще и с овчаркой. Все больше и больше адреналина добавляет это. На Московский мост не так было страшно, а вот здесь реальный адреналин. Посмотрим, какие приключения нас ждут дальше. А вот тут мы сегодня были, на Московском. Ну что, вот мы и залезли на самый-самый-самый верх. Вы можете сейчас сзади меня видеть, какой же тут прекраснейший просто вид. я постараюсь на вот этой белой трубе сделать зацеп. И я очень надеюсь, что не запалят нацгвардейцы. тоже, слава богу, у меня получилось, все хорошо. Сейчас мы будем спускаться вниз. Я очень надеюсь, что мы не запалимся. Посмотрим, что из этого получится. Блин, ребят, ну это просто жесть. Мы сейчас вот спускаемся, сразу даже их не заметили, не в зеленой форме. Опять нас гвардейцы возле места, где решетка, где мы должны вылазить. И с собакой. Еще один из них рубает э, кусты. Что? What the fuck? Зачем? Да нет, я понял сейчас спускаться. Вот, видите, собака ходит. Вон один, второй. Один из них, блин, рубает кусты. Нахрена, спрашивается. Собака пошла вынюхивать прям то место, где мы залазили. Я в шоке. Да, учуяла след. Я вообще не знаю, как мы будем спускаться. В общем, мы нашли другую лестницу. Слава богу, их тут две. Спускаемся другой стороной. Гвардейцы сидят возле выхода, возле решетки. Если тут только один выход, это будет очень печально. Но мы всеми способами, даже может что-то выламывая, попробуем найти выход с другой стороны дома и пробежаться к бетонке. Если у нас получится, это будет прям эпик вин. Вы это видели? <laughs> Не, ну серьезно, вы видели, как мы только что бежали? Просто как, блин, в лучших боевиках. Только это все в реальной жизни. Специально для вас стараемся, снимаем крутой, интересный, экстремальный контент. Побег от охраны прямо перед их носом. Пять охранников на территории, это только тех, кого мы видели. Овчарка, а минимум одна, которую мы видели. Мы когда начали бежать, кто-то крикнул, но нам уже было настолько все равно, что мы даже побежали через бетонный забор перелезли через колючую проволоку. Я даже спрыгнул с двухметрового забора, даже не задумываясь на асфальт. Ободрал а себе руку, но оно того стоило. Нас не словили, и это просто круто. Пацаны, давайте опять. Я думаю, мы заслужили лайк, подписочку, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе, когда выходят новые подобные ролики. Ну, это новых блин. Блин, дружище, я просто ору с этого. Они до сих пор сидят. Вот Илья им помахал, они нам помахали. А, я тут был в 2014... Если ты и все, кто посмотрели этот экстремальный влог, хотите увидеть продолжение эпопеи, то давайте наберем 50 лайков, как и в прошлом видосе. И тогда вы сможете увидеть третью заключительную часть.